kau bilang kau cinta Sa Dulu kau bilang kau sayang Sa Entah apa sapu salah Ta Semua kini sudah ada Bye I just wanna say goodbye I just wanna say goodbye sana say Cinta mati sama kau Tapi kau tipu si yo we We kau jaga, We kau parah Biar kau tuh pergi selamanya oh. Dulu kau bilang kau cinta sah, Dulu kau bilang kau sayang sah. semua kini sudah reda I just wanna say goodbye I just wanna say goodbye I just wanna say goodbye I just wanna say goodbye I just wanna say Lupakan semua cerita kita berdua Ingat ke saat kau pergi tanpa lambaian saya pasti berubah Janji untuk setia kalau hati suka bawa Putra mampu untuk jaga hati Putra mampu cintai sesama Dulu kau bilang kau cinta sa Dulu kau bilang kau sayang sa Entah apa sapu salah Semua kini sutara just wanna say goodbye I just wanna say goodbye Dulu kau bilang kau cinta Sa Dulu kau bilang kau sayang Sa Entah apa sapu salah ka Semua kini sutara reda goodbye say goodbye just wanna say goodbye. I just wanna say goodbye.